No, mamá no estaba ahí cuando el hermano mío estaba no No, no, no, mamá no. Mamá no. ¿Y cosa, qué, cómo, cómo, ocurrió el hecho? que estaba bebiendo, ahí que estaba viendo licor. Sí. Entonces, eso lo que mismo, que me lo dio a mí. Sí. que no? a mamá no, con mamá no. No. ¿Por qué era la discusión? Vaina de licor de ahí. Sí, estaba bebiendo. ¿No eras tú entonces? No, porque yo no, yo llegué y toda aquella baboso bebiendo. ¿Por qué tú estás detenido? No, pues está el baboso ahí en la cama, que dormamos juntos los dos. Sí, en el mismo cuarto. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Santos García.